sonido Polanski. En la cita que presenta sonido Polanski. El auténtico embajador de la cumbia en México y sus ritmos tropicales. El auténtico embajador de la Colombia, México y sus ritmos tropicales. La baila rubia, la baila paro, la bailo yo. Ay, que sabroso, la baila rubia, la baila paro, la bailo yo. cidade Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Oso yo. Ay, que sabroso Jorge Franstein. Esta cumbia nace de la inspiración can can can can can candela. Esta cumbia nace de la inspiración can can can can can candela.